Привет, Фредди. А, а привет, Бонни. Ты не видел охранника? Он опять не надел свой костюм. <laughs> Ты же его знаешь. Да, но рано или поздно мы его найдем. Это сложно, учитывая, что он носит запасную голову Фредди. Ну, как ты видишь, его здесь нет, так почему бы тебя не поискать где-нибудь еще? Охранник, я тебе такую тряпку устрою! проклятая... Стоп, ты видел охранника? Да, вот охранник, тут сидит. Нет, это просто Фредди. Нет, он делает эту штуку с запасной головой Фредди. Ну знаешь, трепается с твоим лицевым сканером. Ау, твою... Если это Фредди, то какого черта он светит в мою морду своим странным фонариком? Ну очевидно же, ты его пугаешь. Я его пугаю? Я тебе этот фонарик так глубоко засуну! Окси, успокойся! бойся! Нет! Я единственный в этом треклятом месте могу разглядеть сквозь его маскировку! Эй, пацан, подстрахуй меня! Мне без разницы, братья это или нет. Я лишь хочу ложить свои ручки на его сочные, сладенькие пальчиковые батарейки. С меня этого хватит! Покажи им, что ты охранник! Это игрушечный пистолет. А знаешь что? Где Фредди? Двух Фредди быть не может, да? Фредди! Йоу! Погляди-ка, теперь в комнате два Фредди. Клево. Бонни, мать моя лиса, я тебя ударю. Ребят, а что тут происходит? Мы ищем охранника. Он и есть охранник. М -м, а мне кажется, это Фредди. А я вашу мать, ты Фредди. И куда ты направился? Да пошла она вся на. А я, я не понял, что тебя смутило. Бонни, слушай, а, стоп, который сейчас час? Привет, ребят. Эй, Мэнгл, который час? 5.59, а что? 5.59? Вот ваш охранник! Охранник? Охранник? Подойдите! Нет, нет, я прыг! Озвучил и перевел